بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين وأصحابه غد الميمين عليه أفضل الصلاة وتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita dapat bertemu dalam sesi yang keempat pembacaan matan Tuhfatil, Tuhfatul Atfal wal Ghilman di Tajwidil Quran yang dikarang oleh Syekh Sulaiman bin Hussein bin Muhammad Al-Jamzuri rahimahullah dan dalam pertemuan yang lalu kita telah membincangkan dua bab uh, di mana bab yang pertama kita kita membincangkan tentang uh, hukum mim dan nun yang bersabdu. Dan kita kata apabila mim dan nun mempunyai tanda sabdu, tanda syiddah, kita wajib untuk mendengungkannya sekadar dengan dengan kadar dua harakat. Baik. Dan juga kita dalam pertemuan yang lalu, kita telah membincangkan uh, bab yang kedua iaitu, iaitu hukum hakam berkenaan dengan mim sakinah. Dan hari ini insyaAllah kita akan masuk pada ahkamu lami al wa lamil fi'l. Hukum hakam lam sakinah pada lam at-ta'rif dan lam al-fi'l. Jadi sebelum kita masuk kepada matan, penting untuk kita kenal terlebih dahulu apakah ini maksudkan dengan lam sakinah. Baik, lam sakinah ialah, ialah keadaan di mana huruf lam tidak menerima sebarang baris. Dalam erti kata yang lain, ia adalah huruf lam yang bertanda sukun. Jadi, masih lagi sebenarnya dalam bab kali ini kita masih membincangkan tentang keadaan-keadaan uh, sifat aridah, sifat yang mendatang apabila sesetengah huruf me menjadi sukun. Baik. Dan dalam, dalam bab kali ini kita membincangkan tentang lam, lam sakinah. Lam yang bertanda sukun ataupun orang Melayu panggil sebagai lam mati. Baik. Lam sakinah terdapat pada isim, terdapat pada fi'il dan terdapat pada harf. Dan dalam bab ini kita masih membincangkan mengenai dua sifat aridah bagi bagi huruf lam sakinah iaitu sifat izhar dan sifat idgham. Sebab dalam perbincangan matan kali ini banyak banyak banyak fokus kepada sifat aridah. Sifat aridah ialah macam kita sebutkan itu dalam uh, pengenalan terhadap ilmu tajwid. Tajwid ialah tata cara melafazkan kalimah-kalimah al-Quran. Dalam masa yang sama kita menepati kaedah-kaedah tajwid serta kita menyempurnakan sifat hak dan sifat mustahak. Huruf-huruf yang kita sebutkan. Sifat hak merujuk kepada sifat lazimah yang ada pada huruf tersebut. Seperti contoh yang saya boleh katakan dalam... Saya tak, saya tak akan bincangkan secara detail tapi sifat lazimah contoh uh, sifat runah. Kan? Kita, dah, kita dah sebut, kita dah bincang dalam uh, dalam dalam bab yang kedua, bab, bab mim dan nun sakinah. Eh, mim dan nun, nun, nun, nun uh, bersabdu yang mana sifat gunnah tu merupakan sifat lazimah yang ada pada pada huruf mim dan huruf nun. Serta kita kata menyempurnakan mustahak ialah kita menyempurnakan sifat-sifat anidah, sifat yang yang mendatang disebabkan berlakunya keadaan-keadaan tertentu. Contoh macam sekarang kita kita contoh macam sekarang kita izhar sifat izah dan idgham itu datang disebabkan lam sakinah bertemu dengan huruf-huruf tertentu. Maka berlakulah sifat izhar dan sifat idram. Baik. Dan sebenarnya di, dalam ilmu tajwid dan ilmu tajwid dan ilmu nahwu eh, dan ilmu bahasa Arab lam terbahagi kepada lima jenis. Yang pertama lam al-ism. Lam yang wujud pada pada kata nama. Contoh al-sinatuhum. Al-sinatuhum. al-sinah kita kalau kita buang dhamir dhamir muttasil ni dia Al-Sinah. Sebenarnya dia kata nama. Al-Sinah. Al-Sinatun. Al-Sinatun. Contoh yang kedua. Al-Ladhi. Sebab Al-Ladhi isim mausul. Baik. Jadi nak tahu isim. Nak tahu isim. Kita boleh lihat sama ada huruf tersebut menerima is, menerima isim. Menerima damir munfasil. Ataupun ia mempunyai tanwin di hujung kalimah. Ataupun ia mempunyai alif lam. Ha, alif lam ni kita akan masuk pada, bahagian, pada bahagian, bahagian yang khusus. Baik. Ataupun dia dalam keadaan isim mausul. Ha, isim mausul. Jadi, lam dalam keadaan isim dalam dalam keadaan isim ni kita panggil sebagai lam al-isim. Dan, dan yang lebih spesifik nanti satu satu bab lam ta'rif nanti. Baik. Yang kedua lamul fi'il. Al-lamul fi'il. Lam yang wujud pada pada kata kerja. Contoh iltaqa yaltaqitu. Ha iltaqa yaltaqitu qulna jadi semua keadaan ni lam lam sukun yang wujud di dalam lam fa'il kita panggil sebagai lamul fa'il. Yang ketiga lamul harf. Lam sukun yang wujud pada pada kata sendi. Contoh faqul. Faqul. Minta maaf, saya rasa contoh ni tak tak kena. Minta maaf, saya rasa contoh ni tak kena. Contoh ni tak kena, minta maaf. Sebenarnya, oh silap. Contoh ni tak kena sepatutnya sebab sepatutnya yang ni. Mana pen ni? Okey. Sepatutnya kat sini. Hal. Ah, hal. Bukan dekat qul ni sebab qul ni dia lamul lamul lamul fa'il lagi. Ni lamul fa'il. Sepatutnya yang ni. Hal laka minta maaf. Baik. Contoh yang kedua bal. Ah, bal. Hal bal. Tapi kita tak akan bincangkan detail juga tentang lamul haf contoh ah, uh, jenis lam yang lam sakinah yang keempat lah, lamul amr lamul amr contoh summal yaqdu summal yaqdu wal yufu baik dan jenis lam sakinah yang kelima adalah lamut ta'rif Lamut ta'rif ialah lam yang wujud pada kata nama apabila kata nama ter, apabila isim tersebut berada dalam keadaan ma'rifah bila kita kata isim dalam keadaan ma'rifah maksud dia isim yang menerima alif lam Ha, isi yang menerima alif lam. Contoh al-wadud, ha, ada alif lam. As-sawab, ada alif lam. Jadi lam ta'rif ni, dia adalah pecahan kepada lamul isim. Dia adalah pecahan kepada lamul isim. Baik. Tetapi sebenarnya, kita tak akan membincangkan kelima-lima jenis lam sakinah ini. Sebab perbincangan topik dalam matan ini hanya fokus pada lamul fi'il dan lamul ta'rif. Lamul fi'il dan lamul ta'rif. Baik kita masuk pada matan. <clears throat> Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Telah berkata pengarang pengarang matan ini rahimahullah lilami lilami lilami al halan qabla al ahrufi ulahuma idharuha fal ta'rifi bagi lilami al bagi lam sakinah pada alif lam halani terdapat dua keadaan qabla ahrufi yang mana alif lam, uh, lam sakinah ni sebut, wud, ber, wud, datang sebelum huruf-huruf hijaiyah maknanya bagi lam bagi lam sakinah pada lam ta'rif pada alif lam alif lam di sini merujuk kepada maaf kejap eh alif lam di sini al di sini maksudnya merujuk kepada lam ta'rif sebab hanya isim isim ma'rifah saja yang menerima alif lam isim nakirah tidak menerima alif lam baik jadi bagi lam sakinah pada isim ma'rifah sebelum sebelum uh, yang mana lam lam sakinah itu datang sebelum huruf-huruf hijaiyah terdapat dua keadaan. Ulahuma, keadaan yang pertama di antara dua keadaan tersebut ialah izharuha. Yang yang pertama adalah kita izharkan lam sakinah. Maksudnya kita jelaskan bunyi, kita jelaskan sebutan lam sakinah. Fal ta'rifi, maka kenali, kenali, kenalilah ia ia ni apa? Maksudnya kita kena kenal pertemuan dengan huruf hijaiyah yang mana yang menyebabkan lam sakinah ni menjadi izhar. Baik. Qabla arba'in ma'asyratin khud ilmahu minibri hajjaka waqaf aqimahu. Baik. Maka kenali ia iaitu lam sakinah ni bertemu dengan 14 huruf. 14 huruf. Khud ilmahu maka ambillah ilmu. Yang kata keadaan pertemuan lam sakinah dengan huruf-huruf kita kata huruf-huruf 14 huruf ni yang mana menyebabkan lam itu jadi izhar, lam sakinah jadi izhar. Kita ambil ilmu tu daripada rumusan ibri hajjaka wa khaf aqimah. Ibri hajjaka tanamlah hasrat untuk menunaikan haji wa khaf aqimahu dan tapi bimbanglah ia tidak diterima daripada engkau. Baik. Baik, jadi dalam bait yang kedua ini, dalam bait yang selepas tu, dia kata, eh, dalam bait ni, dalam kedua-dua bait ni, ia membincangkan tentang apa yang kita faham sebagai Al-Izharul Qamariyah. Al-Izharul Qamariyah. Ataupun kita kita kita kenal juga dengan Alif Lam Al-Qamariyah. Baik. Alif Lam Al-Qamariyah ialah apabila Lam Sakinah ataupun Lam Ta'rif Lam Sakinah lagi sini. Baik. Apabila lamu ta'rif, lam sakinah dalam isim ma'rifah, bertemu dengan 14 huruf yang terlibat, maka lam sakinah ni tadi kita wajib jelaskan sebutan lam sakinah. Sebab tu dia panggil izhar. Sebab dia kata, ulahuma izharuha fal ta'rifi. Maksudnya, kita kata dalam bila, bila lam sakinah dalam isim ma'rifah bertemu dengan 14 huruf ni nanti, jumpa saja lam sakinah tu kita kena jelaskan bunyi sakinah dia. Ha, jadi kena jelaskan. Baik. Dan huruf dia ada pada rumus ni tadi. Semua empat belas huruf dalam ni. Ibri, alif, ba, ghain, ha, jim, kaf, waw, khafa, ain, qaya, mimha. Mimha. Ha. Jadi ini empat belas huruf. Ini, ini kita kata sebagai Yalah, orang, orang, orang moden ni, ya, ni cara orang, ni cara, cara biasa anak-anak kita hafal contoh macam hafal kimia apa semua kan. Maknanya kaedah ni bukan kaedah yang baru, kaedah yang lama. Macam saya sebut itu, ini kaedah dah digunakan pada tahun 1000 pada abad ke-12 Hijrah. Abad ke-12 Hijrah kita sekarang abad ke-14 Hijrah sebenarnya. Tapi sebenarnya kaedah ni dah lama dah sebenarnya. Maknanya formula-formula ni nanti kalau kita insya-Allah kalau kita kalau kita ha- dah selesai baca matan Tuhfatul Atfal, saya cadang untuk kita masuk kepada matan uh, Muqaddimah Al-Jazariah. Kaedah rumuh-rumuh macam ni pun kita akan jumpa lagi. Memang dah lama dah sebenarnya. Ha, bukan bukan bukan kaedah yang baru, bukan kaedah yang muhdas. Baik. Jadi kita lihat contoh. Kita ambil contoh. Lam ta'arif ataupun lam sakinah pada isim ma'rifah bertemu dengan Hamzah. Contoh. Al-awwalu. Al-awwalu. Baik. Contoh huruf lam sakinah, lam ta'rif bertemu dengan huruf ba. Al-barru. Al-barru. Al-barru. Contoh yang ketiga kita tengok, lam ta'rif bertemu dengan ghain. Al-ghaniyu. Al-ghaniyu. Al-ghaniyu. Ha. Al-ghaniyu. Ha. Jadi apabila semua kan, semua uh, lam lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf ni, maka lam sakinah ni wajib kita jelaskan. Lam sakinah ni wajib kita jelaskan. Baik. Tanda untuk al-izharul qamariyah kalau kita puasan, tanda bagi alif lam qamariyah ni kalau kita puasan, lam sakinah tu ada tanda sukun. Lam sakinah ada tanda sukun. Kejap. Mana ha, mendalah ni? Okey, ha. Baik. Kalau tengok sini pun contoh eh. Al-alim. Ha, tengok ada lam. Tengok pada lam. Lam ada tanda sukun pada di atas dia. Ha, lam ada tanda sukun. Jadi bila kita nampak, okey contoh eh. Sebab sebab dia alif sebab kita sekarang isim makrifah. Eh sekarang kita masuk pada lam ta'rif. Lam ta'rif kaedah dia senang. Dia mesti ada yang ni kita panggil sebagai hamzah wasal kemudian lam, lam sakinah. Cuma untuk izhar kamariah, lam sakinah dia kita ada hamzah wasal kemudian lam yang bertanda sukun. Kita nampak dua tanda macam ni yang yang yang datang bergandingan kita tahu itu adalah izhar al-qamariyah. Maka kita wajib jelaskan izhar. Eh, maka kita wajib jelaskan bunyi nun bunyi lut bunyi lam sakinah. Baik kat sini. Tanda sukun pada lam ta'rif. Baik. Bila sebut lam ta'rif ni dia mesti datang dengan hamzah wasal. Ha, hamzah wasal. Baik. Kemudian kita sambung balik bacaan matan kita. Sanihima idghamuha fi arba'i wa ashratin aidan wa ramzaha fa'i. Baik. Yang kedua daripada dua keadaan tadi adalah idramuha ialah mengidramkan pada lam sakinah tadi fi arba'i wa ashratin aidan apabila ia bertemu dengan empat belas huruf juga. Wa ramzuha fa'i dan rumusnya fa'i maka hafal lah. Ha, fa'i ni ai uh, ai ni dia datang daripada wa'a. Wa'a hafal. Ha, wa'a maksudnya hafaza hafal. Baik. Fa'i maka hafalkanlah rumus dia 14 huruf ni ada pada ada pada rumus dia pada matan pada bait yang seterusnya. Tib thumma sil rahman tafut zib, eh silap. Tib thumma sil rahma tafus. Dhif dha ni'am da'su adhanni silap. ذع سوء zul sharifan شريفا karam. baik طيب jadilah orang yang baik summa sil rahma kemudian hubungkanlah silaturahim tafus maka kamu akan berjaya baik dhif zani am. dhif ramah boleh beramah lah boleh ataupun layan, layanilah orang yang mempunyai nikmat da'su adhannin tinggalkanlah sangkaan buruk. Zuru syarifan lil karam. Ziarahilah orang yang mulia lagi terhormat. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita pada kita baik kedua-dua baik ni ia membincangkan tentang apa kita panggil sebagai al-idramul syamsiyah. Al-idramul syamsiyah ataupun kita panggil kadang-kadang kita panggil sebagai alif lam syamsiyah. Ha, alif lam syamsiyah. Baik. Al-idramul syamsiyah ialah keadaan di mana cara kita baca dia adalah apabila lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf yang terlibat juga, ha, 14, 14 huruf juga, tadi izahar kamariah 14 huruf. Maka lam ta'rif pun baki dia 14 huruf juga. Baik. Apabila lam ta'rif bertemu dengan 14 huruf idgham syamsiah, maka lam lam sakinah ni tadi wajib diserapkan ke dalam huruf selepasnya, ke dalam huruf selepas lam sakinah. Okey, contoh eh. Kita contoh kita ambil contoh lam lam sakinah mas, bertemu dengan ta oleh kerana ta adalah huruf idgham syamsiah bila idgham syamsiah syamsiah kita serapkan bunyi lam ke dalam ta maknanya tak ada bunyi lam dah bunyi lam akan ambil bunyi bunyi ta dia tak jadi al ta tak dia tak bunyi lam mati dah dia ambil bunyi ta al ta ha al ta tu maksud idgham syamsiah. Lam sakinah kita serapkan bunyi ni ke dalam huruf ta, tak ada dah bunyi lam. Sebab dia dah ambil bunyi bunyi huruf ta. Ha begitu. Baik. Jadi 14 huruf ni tadi dirumuskan dalam baik ini. Iaitu sekarang ni dia dia tak sama macam tadi. Macam tadi semua 14 huruf dalam dalam kalimah, semua huruf dalam kalimah ni. Baik. Tetapi untuk baik yang kali ni kita ambil huruf pertama bagi setiap kalimah iaitu huruf ta, huruf sa, huruf sa, huruf sad, huruf ra, huruf ta, bot, zal, nun, dal, sin, do, zai, shin dan lam. 14 huruf. Ha, 14 huruf. Jadi untuk idgham syamsiah rumus dia ialah huruf pertama bagi setiap kalimah ni tadi. Ha, jangan ambil semua pula. Semua tu dah lebih 14. Ha, ambil huruf pertama bagi setiap kalimah dalam 14, 14 kalimah ni. Baik. Baik. Untuk tanda, kalau kita tengok, kalau kita perasan, macam biasalah. Kalau dah nama lam ta'rif, mesti ada hamzah wasol. Mesti ada hamzah wasol. Tapi sekarang ni, lam tak ada tanda sukun. Lam tak ada tanda sukun. Tapi huruf selepas dia ada tanda syed ada tanda sabdu. Ha, tiga tanda ni. Hamzah wasal, lam sakinah yang tak ada tanda sukun. Kemudian huruf selepas dia, ha, huruf selepas dia bertanda sabdu. Ha, bertanda sabdu. Baik. Dan terutamanya apabila, apabila lam, lam ta'rif bertemu dengan nun, oleh kerana nun ni bersabdu, ha, nun ni bersabdu, kita kena dengungkan sebab dia dah sebab dia sekarang ni pada kalimah ni dia dua, dua hukum sekali. Dia orang samsiah dia. Kita kata yang kita yang kita kata wajib berunah pun ada. Kita kita kena wajib dengung kat situ. Dua harakat. Ha, jadi dua hukum kat situ. Ha, kena hati-hati. Tak biasa dia kalau sebab kadang-kadang orang bila jumpa alif lam dia lupa yang ha, kalau ber, yang macam nun sakinah kalau nun tu jadi kalau lam tu bertemu dengan nun menyebabkan nun tu bersabdu ha, dia lupa pula nak nak nak dengung kan ha, kena hati-hati jadi pada pada keadaan nun macam ni, jangan lupa untuk dengungkan sekali. Baik. Wallamul wallamu wallamulula samiha qamriyah wallamul ukhra samiha syamsiyah. Okey. Dekat sini yang ber, yang berbaris dhammah ni lam eh. Bukan hamzah. Lepas tu saya tak saya tak bunyikan wal wallamul ukhra wallamul ula tak wallamulula ha wallamulula syammiha qamriyah okey ni saya lupa nak ter, nak nak tukar terjemahan salah ni salah salah salah lupa lupa nak terjemah okey baik lam yang pertama yang tadi lam ta'rif yang kita bincangkan yang, yang huk, huk, keadaan lam ta'rif yang pertama tadi samiha namanya kita namakan sebagai qamriyah idra'a eh, izah al-qamariyah dia dia dia matikan bunyi mim ni sebab nak nak bagi sama dengan baik ni nanti tapi tapi sebenarnya qamariyah lah mim ni mim ni asal dia baris baris fathah tapi di disukunkan sebab nak bagi matching dalam dalam bentuk syair baik walamu lukhra dan lam ta'rif keadaan yang kedua kita bincangkan tadi samiha namanya adalah idgham uh, al uh, syamsiyah uh, id, samiha syamsiyah namanya adalah idram idram samsiah. Okey, baik. Baik, kenapa kenapa berlaku penamaan al-qamariyah dan syamsiah? Okey, first kali kita kena faham qamariyah datang daripada kalimah qamar. Qamar adalah bulan, maksud dia bulan. Qamar maksudnya bulan. Sementara syamsiah asal kalimahnya adalah syams. Syams. Dan syams maksudnya adalah matahari oops, sorry, mata hari. Baik. Kenapa dinama, kenapa berlaku, kenapa ada penamaan Al-Qamaliyah dan Al-Syamsiyah? Okay. Berkata Syekh Hasan Haji, Syekh Hasan Rajab, Hafizahullah. Syekh Hasan Rajab ni masih masih hidup. Ah, salah seorang ulama Qurra di Mesir. Beliau kata, dinamakan Al-Izhar Al-Qamariyah kerana diumpamakan Lam Sakinah ni tadi, Lam Ta'rif ni tadi sebagai bintang dan huruf-hurufnya sebagai bulan. Bila bila macam ni, bila apabila menjelangnya malam, cahaya bintang akan jelas. Dalam masa yang sama cahaya bulan pun bersinar. Kalau kita perasan dalam malam, cahaya bintang tak tenggelam pun di, tak tenggelam dek cahaya bulan. Dua-dua kita nampak. Sebab tu dinamakan sebab, sebab tu lam lam ta'rif pada izhar qamariyah ni kita panggil sebagai izhar qamariyah. Oleh sebab keadaan keadaan lam ni macam bintang di waktu malam. Ha. Dan huruf-huruf yang selepas izhar kemarin tadi, huruf-huruf izhar tadi kita panggil sebagai bulan. Ha. Sebab dia ada, kita masih jelas, sebab kita masih jelaskan bunyi sebutan dalam sakinah. Dalam masa yang sama kita sebut juga huruf selepas dia. Ha. Macam macam macam keadaan malam, ada bulan ada bintang, kita nampak dua-dua. Baik. Sementara dinamakan al Al syamsiah kerana diumpamakan lam ta'rif ni tadi sebagai bintang dan sementara huruf-huruf idram syamsiah ni tadi sebagai matahari. Apabila terbit matahari waktu siang, cahaya bintang akan tenggelam dengan kehadiran sinar matahari. Ha, dia akan tenggelam. Dia macam cahaya itu dah terserap dengan dengan dengan cahaya matahari sebab terang sangat cahaya matahari tadi. Lepas tu kita tak nampak cahaya bintang. Sebab tu sebenarnya dalam dalam dalam siang yang biasa, kita takkan nampak bintang. Kecuali beberapa keadaan. Salah satu keadaan ialah bila gerhana, gerhana matahari. Bila gerhana matahari langit gelap, kita nampak mudah nampak bintang-bintang yang ada. Itu je keadaan kita kita nampak bintang waktu siang. Kadang-kadang lain semua tak nampak lah. Ha. Kadang-kadang lain tak nampak sebab tenggelam dengan sinaran matahari. Sebab tu diumpamakan lam tadi macam bintang. Masih bintang, tetapi huruf idram syamsiah yang huruf selepas lam lam ta'rif tadi, huruf tu diumpamakan sebagai matahari. Ha, diumpamakan sebagai matahari. Sebab sebab cahaya dia telah menenggelamkan cahaya bintang. Kita tak nampak. Ha. Tenggelam ataupun serap. Ha. Terserap macam tu lah. Okay, baik. Baik, selesai perbincangan kita tentang lamu ta'rif. Baik, sekarang kita masuk pada bahagian yang kedua dan bahagian ni Alhamdulillah bahagian yang pendek. Pendek sikit tapi masih kena kena bincang dengan agak detail sikit. Baik. Wa azhiranna lama fi'lin mutlaqa fi nahwi qulna am wa qulna wal taqa. Baik dan izharkanlah sebutan lam sakinah pada lam fi'il secara mutlak. Fi nahwi contohnya pada kalimah Qul na'am. Ha, Qul na'am. Ni contoh dia. Kita kita izhar, kita jelaskan lam sakinah. Ha, Qul na'am. Wa qulna. Ha, tengok lam ni pun kita. Kita izharkan lam sakinah dia. Wal taqa. Ha, baik. Jadi bila kita bincang tentang lam fi'il, kita masih kena bincang jenis-jenis fa'il yang mana lam lam sakinah ni ada lam sakinah ni wujud jadi lam sakinah boleh wujud dalam fa'il madhi past tense fi'lul mudhari' present or future tense dan fi'lul amr command tense okey baik contoh pada fi'lul madhi ialah iltaqa nah, contoh yang tadi kan iltaqa baik tengok okey yang ni kena hati-hati eh yang ni bukan alif lam eh Ni bukan lam ta'rif. Ah, ha, ah, lah. kira. Ni bukan lam ta'rif sebab iltaqa ni fi'lul madhi. Dia fi'il. Dia bukan isim. Ha, dia bukan isim. Walaupun nampak ada alif, ada hamzah wasal, lepas tu ada lam. Tapi iltaqa ni bukan isim isim ma'rifah. Dia bukan isim ma'rifah, dia fi'lul madhi. Ha, kena hati-hati. Jadi pada kalimah iltaqa ni tak berlaku hukum yang kita panggil sebagai alif lam qamariyah, izhar qamariyah. Tak ada. Sebab sebab iltaqa ni bukan isim <laughs> bukan isim marifah. okey baik yang kedua pada fi'lul mudhari' contoh yaltaqitahu ha yaltaqitahu ataupun untuk fi'lul madhi ni juga contoh lain qulna Jadi kan qulna ada tak qulna ha, qulna telah berkata kami kami telah berkata ha macam tu baik kemudian fi'lul amr qul katakanlah ha qul katakanlah Ha, jadi, lam sakinah pada fa'il ialah lam yang wujud pada lam sakinah yang wujud pada dalam mana-mana bentuk fa'il tadi. Lam fi'lul madhi, lam fi'lul mudhari', lam fi'lul amr. Baik. Baik, untuk lam fa'il, hukum bacaan lam sakinah pada lam fa'il adalah izhar secara mutlak. Izhar secara mutlak kecuali beberapa tempat kita akan sebut nanti. Baik, contoh eh, tengok contoh. Ha, dekat sini iltaqa. Ha, ini bukan alif lam qamariyah. Eh. Ini tak boleh alif lam qamariyah sebab il iltaqa bukan isim. Okey, baik. il Iltaqa. Ja'alna. Wa arsalna. Yaltaqituhu. Wa la yaltafit. Yaltaqiyani. Qul. Anzilni. Ij'alni. Ha, semua lam-lam dalam dalam semua fa'il ni wajib kita untuk izaharkan secara mutlak. Uh, izhar secara mutlak. Dia satu hukum je. Dia tak macam tadi. Lam, lam ta'rif ada dua hukum. Ha. Untuk lam fi'il, tak kisah bertemu dengan huruf apa. Oleh kerana dia, dia, dia lam sakinah yang wujud pada fi'il, dia akan dia akan izhar sahaja. Kecuali. Kecuali. Bagi fi'lul amar. Fi'lul amar. Okay. Seandainya lam sakinah bertemu dengan lam ataupun roh, maka izhar tak berlaku. Tapi yang kita baca idram. Okey. Sebab apa? Contoh, huruf lam bertemu dengan huruf lam. Contoh pada sini kan. Qul liman. Qul limani. Qul limani. Okey. Okey. Lam bertemu lam. Di idram. Sebab. Okey. Yang, yang ni kita akan bincang. Okey. Sebab. Lam dengan lam. Satu makrah dia sebenarnya. Sebab dia huruf sama, sifat sama. Ha, huruf yang sama, sifat yang sama. Jadi berlaku idgham mislain. Okey. Sementara huruf lam sakinah bertemu dengan huruf ra, dia akan jadi idgham mutaqaribain. Tak silap saya lah, idgham mutaqaribain. Eh idgham mutaqaribain lah betul lah. Sekejap. Idgham mutajanisain. Kejap kita ada idgham mutaqaimislain, eh, mutajanisain, mutaqaribain. Okey betul lah. Idgham mutaqariban. Sebab huruf lam dengan huruf ra, makhraj kedua-dua huruf ni berdekatan. Makhraj kedua-dua huruf ni adalah berdekatan. Ha, sebab tu kita idram kan. Wa qur rabbi. Kita tak sebut lam sakinah kat sini. Wa qul rabbi. Tak. Wa qur rabbi. Ha. Cuma keadaan ni sahaja. Padahal ni qul. Qul asal dia ada lam, lam fi'il. Ada lam sakinah. Ha, ada lam sakinah. Sebenarnya. Tapi disebabkan lam ni tadi, lam fi'il tadi, lam fi'il amar, bertemu dengan lam ataupun ra selepas dia, maka tak ada izhar. Tetapi yang ada pada idram. Dan idram yang kita saya sebut tadi, kita akan bincang betul-betul bab selepas ni nanti. Tapi bukan dalam pertemuan ni lah. Ha. Cuma bab-bab tentang mislain, mutaqaribain, mutajanisan memang ada selepas ni. Ha. Cuma bukan dalam pertemuan kita kali ini. Baik. Alhamdulillah selesai kita membincangkan tentang ahkamu lam la ahkamu lam al Wala walami fi'l. Baik. wala Walamil fi'l. Baik. Jadi kita lihat pembincangan kita dalam dalam bab kali ini ialah berkenaan dengan lam sakinah. Berkenaan dengan lam sakinah. Dan lam sakinah yang kita bincangkan dalam dalam bab ini hanya dua jenis saja iaitu lam ta'rif, lam sakinah pada isim isim ma'rifah dan lam fi'il, lam sakinah yang wujud pada fi'il. Baik. Bagi lam ta'rif ada dua hukum. Izhar dan idram dan kita dah kenal hukum-hukum jadi yang kita kata izah ni ialah alif lam qamariyah yang kita kata idgham jadi adalah alif lam syamsiah baik sementara untuk lam sakinah pada fi'il hukum dia hanya izhar sahaja kecuali pada dua keadaan tadi yang kita sebut tadi eh tapi secara mutlak dia memang kita kata izah akan lam sakinah sahaja baik baik selesai perbincangan kita pada bab ini insyaallah kita akan bertemu lagi untuk membincangkan tentang bab 7 Uh, mislain mutaqariban dan mutajanisain bi idznillahi taala. Baik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.